मैं डीजे मंटू और आप लोग को आज डीजे विशाल के स्टाइल में बीट पैटर्न देने वाला हूँ तो चलिए आप लोग को बीट पैटर्न सुनाता हूँ Woo!